En kommunikasjonsrådgiver har som regel mange ulike oppgaver. Det overordna målet er todelt. For det første å skape et godt omdømme for bedriften, for det andre å sikre god intern kommunikasjon, altså kommunikasjon innad i bedriften. En kommunikasjonsrådgiver kan jobbe helt alene eller i store team, avhengig av bedriftens mål og størrelse. Typiske arbeidsoppgaver som er knyttet til bedriftens omdømme, handler om bedriftens medieprofil. En kommunikasjonsrådgiver vil f.eks. jobbe med å lage pressemeldinger for å forsøke å få nyhetsbyråene til å lage nyhetsinnslag om det bedriften gjør. En kommunikasjonsrådgiver kan også invitere til pressekonferanse. Her kan han eller hun sammen med bedriftens ledere svare på spørsmål fra pressen og vise fram sine produkter eller nyheter å skrive taler og manus som rådgiveren sjøl eller bedriftens ledere bruker i ulike sammenhenger, er òg en av oppgavene. I tillegg holder en kommunikasjonsrådgiver bedriftens egne informasjonskanaler som nettsider og sosiale medier oppdatert. Her er det viktig å få ut informasjon som målgruppa, f.eks. bedriftens kunder, er opptatt av. De holder òg direkte kontakt med eksisterende kunder ved å bruke e-postlister, nyhetsbrev og grupper i sosiale medier. En kommunikasjonsrådgiver er også med på å utarbeide bedriftens kommunikasjonsplan. Den sier noe om hvordan bedriften skal kommunisere for å nå målene sine på sikt. Reklamekampanjer kan utarbeides av eksterne reklamebyrå eller av kommunikasjonsavdelingen sjøl. Uansett så er kommunikasjonsrådgiverne med i dette arbeidet for å sikre at budskapet kommer fram. Når det gjelder internkommunikasjon, er det viktig å holde de ansatte orientert, sånn at alle i bedriften jobber mot samme mål. Det er òg et poeng å bruke internkommunikasjon for å motivere de ansatte, sånn at de får eksempel lyst til å yte mest mulig, omtale bedriften positivt og klare å holde lavest mulig sykefravær. En kommunikasjonsrådgiver er en allsidig person som vet noe om hva som skjer på hver avdeling i bedriften, og som kan være en kontaktformidler mellom ledelsen, de ulike avdelingene og bedriftens kundegruppe.